Servus meine lieben Freunde, heute möchte ich euch gerne einmal die Fakten über die griechische Staatsverschuldung erläutern. Eine Staatsverschuldung, die im Grunde genommen das Ziel innehatte, unter anderem und insbesondere deutsche Großbanken zu retten. Offiziell bestand der Grund für das Memorandum in Griechenland darin, äh, seine Staatsverschuldung zu senken, die im Jahre 2009 rund 126 Prozent des Bruttoinlandproduktes betrug und 2017 178 Prozent erreichte. Das in Griechenland verhängte Programm ist jedoch kläglich gescheitert, wodurch das Land durch bewusst falsche Entscheidungen der Europäischen Union und des IWF e äh, irreparabel zerstört wurde. Gehen wir nun mal zum Detail dieser fingierten Diskreditierung eines ganzen Staates, durch seinen Schirmherren über, welche mehr oder weniger nur noch an mafiöse Vorgehensweisen erinnert. Die wahren Gründe hierfür sind folgende. Kurz vor dem Jahre 2009 haben drei französische Großbanken den Ländern Italien, Spanien und Portugal 627 Milliarden Euro geliehen. Des Weiteren vergaben drei deutsche Großbanken Kredite über 477 Milliarden Euro an Irland, Spanien, Italien, Portugal und Griechenland. Würde nun Griechenland aus welchem Grund auch immer seiner Pflicht, nicht, also seiner Pflicht der Rückzahlung nicht nachkommen können, was folglich einem Staatsbankrott gleichzusetzen wäre, so würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die daraus resultierende Kettenreaktion der Märkte jene Bankrotterklärung auch auf die restlichen Schuldnerländer übergegriffen. Das ist äh, gang und gäbe bei solchen Situationen, dass die Märkte sehr, sehr, äh, sehr schnell reagieren, wenn da etwas schief läuft. Ja? Und das würde sozusagen diese ganzen Länder dann mit hinunterziehen. Und das wäre der absolute Albtraum dieser Geldgeber gewesen. Das gleiche würde natürlich auch passieren, wenn ein anderes Land äh, dieser genannten Schuldnerländer seiner Pflicht der Rückzahlung nicht nachkommen würde. Aber in diesem Punkt merken wir uns mal vor, dass Griechenland nun mal das schwächste Glied in dieser Kette war, politisch sowie auch wirtschaftlich. So kann man natürlich ein, ein schwaches Land auch besser ähm, formen und mit dem Land besser umgehen, wenn äh, <clears throat> es natürlich sehr schwach in seinen Strukturen, vor allem in seinen politischen Strukturen ist. Würde nun in diesem konkreten Fall der Nichtrückführung der Schulden eintreten, so müssten die Regierungen, letztendlich die Regierungen Berlins und Paris, ihre Banken retten. Äh, und wie uns mittlerweile auch bekannt ist, muss im konkreten Fall ja immer letztendlich der Bürger dafür einstehen. Das ist auch anders nicht möglich, denn das Volk und die Menschen an sich sind ja letztendlich das Kapital und der Gläubiger, auf welchem sich die Banken mit ihrem immerwährenden auf Schulden gestützten Finanzsystem berufen und unausweichlich auch darauf zurückgreifen. Also entschied sich die deutsche Regierung 2012 einen weiteren Kredit über 109 Milliarden Euro an Griechenland mit einem Zins von 5% zu vergeben. Das, genau das rettete dann die deutsche, deutschen und französischen Banken und vernichtete kontinuierlich ein ganzes Land, und zwar das Land Griechenland. Es ist auch anzumerken, dass zwischen 2006 und 2010 15% Prozent der gesamten deutschen Waffenexporte nach Griechenland äh, gegangen sind. Im Jahr 2003 kaufte Griechenland 170 Leopard-Panzer im Wert von 1,7 Milliarden Euro und im Jahre 2010 kaufte Griechenland 223 m 109 Artilleriegeschütze und ein U-Boot. Ein U-Boot aus einer Gesamtbestellung von insgesamt vier U-Booten mit einem Gesamtwert von 1,26 Milliarden Euro, die aufgrund diverser Bestechungsskandale der deutschen Industrie, Rüstungsindustrie schließlich noch nicht ausgeliefert wurden. Bis zuletzt kaufte Griechenland Waffen aus Deutschland und Frankreich ein, obwohl es in einem Land, welches bekannterweise kurz vor seinem wirtschaftlichen Zusammenbruch stand, verboten gewesen wäre, Waffen zu verkaufen. Zerstörerischer Faktor war die Tatsache der extremen Schrumpfung des Bruttoinlandproduktes von über 61,6 Milliarden Euro. Hinzu kamen dann die Kürzungen von äh, 19,3 19,13 Milliarden Euro der öffentlichen Ausgaben wie Bezüge, Renten, Sozialleistungen und so weiter und so fort. Dies hatte dann die Folge äh, einer, einem extremen Zuwachs der Todesfälle in Griechenland. Vor dem Jahre 2009 lag der Schnitt aller verstorbenen Griechen bei rund 60.000 Menschen im Jahr. 2017 verdoppelte, dies, verdoppelte sich dieser Wert auf 125.000 toten Griechen pro Jahr. Die Gründe hierfür, <clears throat> für diese, für diese mörderische Situation in Griechenland waren die von Brüssel aufgezwungenen Sparmaßnahmen, welche das Gesundheitssystem total zum Erliegen brachte. Die extreme Armut, fehlende Heizmöglichkeit und eine hohe Selbstmordrate aufgrund einer ausweglosen Situation dieser verzweifelten Menschen. Die Arbeitslosigkeit stieg von 11% im Jahre 2009 auf 27%. Bei den jungen Menschen betrug diese sage und schreibe 60% und daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Europäische Union und der IWF erreichten das Zwangsversteigerung von Eigentum rigoros ohne Abwägung der vorliegenden Gegebenheiten einzelner Schuldner und auf digitalem Weg, also per Internet, vollzogen werden können. Somit wurde, wurden Aktionen diverser Aktivisten aus dem Weg gegangen und Enteignungsprozesse wurden reibungsloser und ohne Probleme vollzogen und werden natürlich immer noch so vollzogen. Hier traf es besonders jene Menschen, welche infolge der auferlegten Sparmaßnahmen auf der einen oder anderen Art mit ihrer Zahlung in Verzug kamen. Mittlerweile können 5 Millionen Griechen ihrer Steuerpflicht nicht mehr nachkommen. Unter anderem wurden auch Zwangssteuer auf Eigentum festgesetzt. Auch jene Menschen, die hypothekenfrei Häuser haben oder auch keine anderen Schulden mehr haben, verlieren ihr Eigentum, sofern sie nicht in der Lage sind, diese auferzwungenen Steuer auf Eigentum nicht mehr bezahlen können. Es sei auch gesagt, dass äh, diese von der EU und vom IWF aufgezwungenen Maßnahmen grob gegen die Menschenrechte verstoßen, weshalb bis Februar 2016 diesbezüglich bei der UN insgesamt zwei Berichte vorgelegt wurden. Natürlich ohne Reaktion bislang. Einer der Hauptgründe des massiven Scheiterns jener auferlegten Maßnahmen war oder ist immer noch der Faktor Mensch, welcher aus dem Kontext der Geldgeber einfach entfernt wurde und somit nicht mit einberechnet wurde. Denn es, der EU und dem IWF ging es ja nicht um den nutzlosen armen Bürger, sondern einzig und allein um die Banken, welche gerettet haben werden müssen. Viele, äh, vielen war auch von Anfang an bewusst, dass diese Maßnahme nicht greifen werden, nicht greifen wird oder nicht greifen werden, werden kann, dort wo es ja auch nötig gewesen wäre. Aber die Zuständigen der jeweiligen Institutionen haben trotz dieser Erkenntnis äh, und Einsicht, die sie hatten, nicht sich nicht davon abbringen lassen, ihre strikten Muster und Zerstörung gnadenlos durchzusetzen. Charakteristisch hierfür waren die Worte der IWF-Chefin Christine Lagarde im Februar 2015, als diese dem griechischen Finanzminister klar und deutlich sagte, dass die Ziele, welche sich die Troika anvisiert, nicht äh, äh, nicht das erwünschte Ergebnis liefern werden. Aber es wurde nun mal sehr viel Geld in das Programm gesteckt, sodass wir keinen einzigen Schritt zurückgehen können. Auch äh, der amtierende, damals amtierende Finanzminister Deutschlands, Herr Schäuble, äh, Entschuldigung, Herr Schäuble, antwortete auf die Frage seines griechischen Amtskollegen hin, ob er ein derartiges Memorandum unterschreiben würde, mit der klaren Aussage, als Patriot nie, äh, es ist schlecht für euer Volk. Ja, das Volk war halt Griechenland und nicht Deutschland. Da hätte er es wahrscheinlich anders gemacht. Fazit, ähm, die Griechenland-Krise basiert letztendlich auf einem inszenierten Staatsbankrott, der mit Wissen und Wollen, also vorsätzlich und vor allem geförderten Szenario durch Brüssel inszeniert wurde, um einfach um marode deutsche Banken, deutsche und französische Banken, die kurz vor dem Kollaps standen, zu retten. Griechenland und seine Bürger wurden als das schwächste Glied regelrecht diskreditiert und dazu genötigt, die Funktion eines Geldwäscherstaates zu übernehmen. Denn 98% der geflossenen Hilfsgelder sind nie beim Bürger gelandet oder nie beim Bürger angekommen, sondern haben einfach nur diese deutsch-französischen -französisch Banken gerettet und darüber hinaus auch noch immense Gewinne für, für, für irgendwelche Spekulanten ausgeschüttet. Ja. Wir reden hier von einem abscheulichen und gewaltsamen Akt der Finanzmärkte, und deren Handlanger, welche jegliche Würde der Griechen genommen hat, um, sich, um einfach sich zu bereichern. Meiner Meinung nach ist dies einem kriegerischen Akt gegen eine Nation gleichzusetzen. That's it. Nicht mehr und nicht weniger. Das war eine schnelle Zusammenfassung. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein wenig mehr informiert und ich bedanke mich dann auch recht herzlich bei meinem guten Freund, der mir immer wieder neue Fakten und Daten übermittelt, Herr Botschafter Leonidas Chrysantopoulos. Vielen Dank, Leonidas, für deine Informationen und danke, dass ihr mir zugehört habt. Ciao.